ちょっと待ってニューヨークから取材に来てるの撮らせたてあの歌舞伎町色とかるってイエーイイエーイイエーイすごいよなんか最近な女いないのいやだこれ How did you come from? Go! I guess, guess, guess, you